Jakie wyzwania wiążą się z umowami cywilnoprawnymi? Pracodawca zwraca uwagę na koszty, pracownik w momencie zatrudnienia na netto. Natomiast bardzo istotne są miejsce pracy, czas pracy i wydawanie poleceń służbowych. Ponieważ w sytuacji trudnej, losowej, choroby, ciąży, pracownik po kilku latach będzie uważał, że został zmuszony do zawarcia umowy o dzieło, która nie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne. Jak tych wyzwań uniknąć? Ustalmy wcześniej, w jakiej, w jakiej formie prawnej chcemy i możemy zatrudnić daną osobę. Jeżeli jest to umowa zlecenie, to nie wymagajmy od zleceniobiorcy, żeby codziennie podpisywała listę obecności i pracowała od godziny 8 do 16. Jeżeli kilka osób wykonuje dokładnie tę samą pracę, dajmy im to, zatrudnijmy ich w tej samej formie prawnej. Od czego zacząć? Zastanów się, gdzie chcesz być za 5 lat. Pamiętaj, to ty ustalasz warunki współpracy i dobrze traktuj ludzi, żeby osiągnąć to, co sobie zaplanowałeś.